dia, meu nome é Lucas e eu sou programador aqui na Sensical. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a, calibra... a configuração de range usando o nosso configurador HD10 da Sensical. Nesse vídeo eu vou usar também nosso transmissor de pressão diferencial RP2000 e como eu já disse, o configurador, que inclui o tablet e o software de configuração, mais o modem Bluetooth para fazer a comunicação hard. Então vamos começar? Vou abrir aqui o Sharp. E nessa primeira tela a gente tem que escolher um idioma, eu vou, vou escolher o português. A outra opção, a gente tem duas opções em português e inglês. E agora, nessa segunda tela, a gente escolhe, a gente faz a conexão Bluetooth. É, a gente tem duas janelas aqui, uma para dispositivos já pareados e outra para buscar dispositivos. Se o modem Bluetooth já foi é, configurado com o tablet, ele vai aparecer nessa primeira janela. Caso contrário, você vai ter que buscar ele aqui, e aí ele vai aparecer nessas opções é, outros dispositivos. Como a gente já está pareado com o nosso modem aqui, a gente vai usar a primeira opção. Certo. Uma vez que a gente conectou fez a conexão Bluetooth, a gente vai, a gente chega nessa terceira tela, que tem as opções hard. Aqui a gente vai fazer a conexão hard. A gente tem três opções para fazer isso. A primeira é usando o endereço curto do dispositivo. É, o endereço curto vai de 0 a 15 e ele é utilizado no modo multidrop. A gente pode pesquisar aqui, obter informações de cada dispositivo usando esse, esse botão aqui, e a gente vai ver o fabricante de cada dispositivo na linha, de 0 a 15. Nesse caso, a gente só tem um dispositivo no endereço 0, vocês podem ver, e o fabricante é sensical, então ele vai aparecer aqui. Então a gente não vai deixar o processo completar, né, que a gente sabe que eu tenho um dispositivo, aí é, para pausar o processo a gente aperta o botão de novo. Uma vez que a gente seleciona o endereço curto do dispositivo, a gente pode fazer a conexão usando a opção conectar HAT por endereço curto. A nossa segunda opção é usando o tag, que é uma, uma descrição do dispositivo de oito caracteres que a gente pode modificar uma vez que a gente está conectado. A segunda, a terceira e última opção é usando o tag longo, que é similar ao tag, só que em vez de oito caracteres, a gente tem 32 caracteres. Então a gente pode usar uma descrição mais detalhada. Finalmente, aqui a gente tem a opção avançada, que a gente vai selecionar algumas outras opções, por exemplo, o número de retentativas e o número de preâmbulos. Retentativas são o número de vezes que a gente vai tentar comunicar com o transmissor, uma vez que ele não responde. Nesse caso, a, gente, a opção padrão são duas retentativas. E o preâmbulo, é, os preâmbulos são, são uhum. é, opções de, de comunicação técnicas que no, normalmente não são modificadas, mas a gente deixou isso aberto caso é, os nossos clientes queiram modificar o número de preâmbulos. Então a gente vai fazer a conexão usando o endereço curto aqui, então é só voltando aqui para o primeiro botão, fazer a conexão aqui. Certo, então agora uma vez que a gente está conectado, a gente vai ter propriamente as opções de configuração. Nessa primeira tela a gente vai ver as informações gerais do, do, do dispositivo, né? o fabricante, o, a revisão HART e outras informações que vão variar dependendo da revisão, da versão HART. Mas para esse vídeo a gente vai vir aqui direto na opção de regular o range. Então aqui a gente vem essa janela aqui, informações de range, que vai mostrar, uma vez que a gente clica no botão de leitura aqui, ele vai mostrar qual é a faixa atual, nesse caso de 0 a 60 kPa, e os limites do transdutor, que são menos 250 kPa e 250 kPa. Para a gente modificar isso, a gente vem aqui, clica no botão modificar, uma nova janela vai, vai ser aberta, e aqui a gente pode escolher as unidades do range, o novo range superior e o novo range inferior. Essas unidades do range, é bom notar que a gente, se a gente mudar elas, elas não vão alterar as unidades que o sensor está medindo. Então, no momento a gente pode ver que o sensor transmissor está medindo em KPA. Só que se a gente colocar aqui, por exemplo, em PSI, vamos, vamos, vamos calibrar aqui de 0 a 1 um PSI, para a gente mudar, a gente clica aqui em enviar, houve essa mudança, mas a gente pode ver que o transmissor continua medindo em KPA, ou seja, as unidades de range são só para configuração, não vão modificar a medida do transmissor. Certo, a gente pode ver aqui que a gente realmente mudou o range, a faixa aqui, para 0 a 1 PSI. Se a gente atualizar isso aqui, a gente vai ver essa mesma faixa em KPA, que é o que o transmissor está medindo. Certo, agora vamos fazer um teste. A gente sabe que o limite do transdutor é superior a 250 kPa. Vamos tentar mandar um valor acima disso para ver como a, essa o software vai responder a isso. Então, vou mandar aqui 500 kPa e o inferior vai manter em zero. Certo. A gente vê aqui em cima, logo no, no topo da janela, uma mensagem de erro falando exatamente que o valor do range superior é muito alto. Nesse caso, o comando foi ignorado pelo transmissor e se a gente lê de novo, a faixa continua de 0 a 6.8 kPa, ou seja, de 0 a 1, 1 PSI ou 100 PSI, não lembro, não, não lembro qual foi a, o valor que eu mandei anteriormente. Então, é só isso.